भन्नुभयो होइन त्यहाँ जग्गा जमिन छ अरूले खाएको छ भनेर सुनेको हो सत्य हो दाइ हो सत्य हो आफ्नो दाजुभाइ कि कसले खाइदियो त दाइ भाइको भाइको खाइदियो जाने गाडी भाडा नभएर आफ्नो जग्गा पुर्खौली घरहरू माया मार्नु हजुर कसरी यो मन्दिरलाई सफा गर्ने होइन यहाँ तपाईँ यो मन्दिरलाई हेरचाह गर्ने चाहिँ कसरी सोच लिएर आउनुभयो मैले यत्तिकैमा दुःख पायो दुःख पाएर यहाँ हेरचाह गर्न आएको सर कति वर्ष पुग्नु भयो हजुर अहिले एक सालको जेठ तेह्रदेखि एक साल भनेपछि पचहत्तर वर्ष चौहत्तर पचहत्तर वर्ष पुग्नु भयो हजुर हजुरको परिवारमा कोही हुनुहुन्न अरू छैन एउटा छोरी छ त्यो पनि अर्कोलाई लप्पर हो हुन्छ त्यति हो यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ दाइ यहाँ तल प्रथाघाट हिमन सरकारले बनाएको उसले एउटा टहरो छ टहरोमा बसेको छ सर बस्नुहुन्छ खानु चाहिँ कहाँ खानुहुन्छ खाना कोहीले कोहीले भात ल्याइदिन्छ कोहीले रोटी त्यस्तै उहाँहरू बिस्कुटहरू चिया दिन्छ सर झुटो बोल्नुहुन्छ तपाईँको यो लेफ्ट साइडको घाँटी चाहिँ के भएको दाइ एकपल्ट बिमारी भयो चाँडो त्यस्तो भएपछि म यहाँ बस्न आएको त्यति हो यसो उपचार गऱ्यो भने निको त हुन्छ होला नि दाइ हो खै निको हुन्छ कि निको हुन्छ होला चेक चेकअप चाहिँ गर्नुभएको छैन गरेको छैन पैसा नभएर कि आफ्नो मान्छे नभएर किन नगर्नु भएको दाइ आफ्नो मान्छे आफ्नो मान्छे पनि छैन त्यही भएर त्यस्तो भएर बसिरहेको कसैले तपाईँको कुनै सङ्घ संस्था होइन जस्तो हस्पिटलहरूले मान्छेहरूले तपाईँको यो घाँटी उपचार गर्छु भन्यो भने तपाईँ गर्नुहुन्छ है गर्छु गर्नुहुन्छ है हजुर जस यो हाम्रो भिडियो हेरेर होइन तपाईँले कसैले होइन दया लागेर होइन तपाईँको माया लागेर भनौँ न होइन तपाईँ त आफै यहाँ यो मन्दिरलाई हेरचाह गर्ने यसो बिसौँ वर्ष पन्ध्र वर्षदेखि यो मन्दिर हेरिरहनु भएको छ होइन एउटा यहाँ सफा गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा हेर्नुहुन्छ कसैले तपाईँको यो उपचार गराउँछु भन्ने आयो भने उपचार गर्नुहुन्छ गर्छु गर्छु बिहान चाहिँ कति बजी आउनुहुन्छ त्यहाँ म कहिले सात बजी आउँछु कहिले त्योभन्दा घटीमा आउँदैन बिहान सात बजी आउनुहुन्छ हजुर अनि बेलुका चाहिँ कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ बेलुका त्यस्तै पाँच बजीसम्म बस्छु पाँच बजीसम्म हजुर हजुरको आफ्नो छोरी पनि छ भने मैले मैले सुने होइन छोरीहरूसँग छोरी ज्वाइँसँग भेट हुँदैन भेट हुन्छ उनीहरू ओ काम दाममा आउँछ अनि सँगै जाउँ घर हिँड्नु बुवा भन्नुहुन्न मलाई जाम भन्छ मलाई जानु मन लाग्दैन हजुरलाई यही मन्दिरको माया लाग्न थालिसक्यो हजुर जस्तो हाम्रो दर्शकलाई होइन तपाईँको यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुने चाहनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ म अरू केही भन्दैन अब सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा छ तपाईँको यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुने दादाहरूले तपाईँलाई सहयोग गरे खण्डमा आफ्नो उपचार होस् भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हो त्यति हो त्रिशुली भन्नुभयो होइन त्यहाँ जग्गा जमिन छ अरूले खाएको छ भनेर सुनेको हो सत्य हो दाइ हो सत्य हो हो आफ्नो दाजुभाइ कि कसले खाइदियो त भाइ भाइको छोराले खाइदिएछ भाइको छोराले आफ्नै भाइको छोराले हजुर उहाँको नाम चाहिँ के हो मङ्गले मङ्गले भन्छ तपाईँ जानु भएन छोरीलाई भनेर जग्गा त्यो आफ्नो जग्गा पुर्खौली सम्पत्ति खोज्नु जानु भएन बुवा नागरिकता बना बनाएको बत्तिस सालमा हो बत्तिस सालमा सत्तरी एकहत्तर बहत्तर बहत्तर सालमा बनाएको हो नागरिक मैले खोजेको छैन भनेपछि आफ्नो जग्गा जमिन खोज्नु भएन तपाईँले आफ्नो भाइको छोराले खाइदियो हजुर खाइदियो जस्तो तपाईँ यहाँ बिरामी हुँदा अथवा अस्वस्थ हुँदाखेरि होइन कसले कसले चाहिँ हेरचाह गर्छ तपाईँ यहाँको म पाँचपल्ट बिमारी भयो पाँचपल्ट बिमारी भएपछि यहाँ अलिअलि चलाएको उसले गरेन हेर्नुहोस् त्यति पैसा नै दिनुभएको थियो हजुर कसैले रिटर्न दिएन तपाईँको दिएन खोज्नु जानुहुन्न अब खोज्नु त यहाँबाट कहिले गाडी भाडा हुँदैन कहिले के त्यही भएर छोडेको जस्तै छोडेको छोडेकै भनौँ हेर्नु आफू अस्वस्थ भएर जानु नसकेर अथवा गाडी भाडा नुवाकोटसम्म जाने गाडी भाडा नभएर आफ्नो जग्गा पुर्खौली घरहरू माया मार्नु हजुरले हजुर अनि छोरीलाई पनि भन्नुभयो भने त सँगै जाउँ नुवाकोट भनेर भन्नु भने भनेको छैन मैले तपाईँ घाम पानी होस् कि बर्खा होस् गर्मी होस् यहाँ सधैँ आउनुहुन्छ कहिले पनि छुट्याउनु हुन्न डेली आउनुहुन्छ डेली आउँछ डेली आउँछ तपाईँलाई जस्तो औषधि होइन खाना चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ हस्पिटलमा उ गर्छ हस्पिटल हस्पिटलमा यस्तो ऊ गर्छ त्यति हो जस्तो बुवा तपाईँ पचहत्तर वर्ष पुगिसक्नुभयो होइन जस्तो वृद्ध भत्ता पनि पाउनुपर्ने हो सरकारबाट होइन त्यस्तै गरेर तपाईँ अपाङ्ग भत्ता पनि पाउनुपर्ने हो अझ तपाईँको त त्यति मात्र नभएर यत्रो ठुलो मन्दिरलाई संरक्षण गर्ने मान्छे होइन वृद्ध भत्ता अपाङ्ग भत्ताको लागि जानुभयो कि भएन भयो जानुभयो कतिचोटि जानुभयो म दसचोटि जति गयो दसचोटि गइसक्नुभयो गाविस त्यहाँ गयो के भन्छ त तपाईँ किन दिएन त तपाईँलाई कहिले मान्छे भेट्दैन कहिले सधैँ हुँदैन त्यही हो एक दुईचोटि भेट्नु होला नि मान्छेलाई पनि है एकचोटि भेटेको भेटेर उहाँलाई के भन्नुहुन्छ त मैले खोइ पत्ता छैन कहिले त्यसो मलाई वृद्ध भत्ता नपाउने भन्दाखेरि कहिले म बोलाउँछु फोन नम्बर पनि बोलाउँछु फोन नम्बर लिएर जाऊ भन त्यो झर्केको छोरीले ऊ फोन नम्बर लिएको थियो त्यो फोन नम्बर दिएन तपाईँ त दसचोटि जाँदा पनि यत्रो होइन तपाईँ मैले भने होइन मैले भनिरहनु पर्दैन होइन तपाईँ वृद्ध भत्ता प्लस अपाङ्ग भत्ता सायद यो मन्दिरमा रुँगेको भत्ता पनि पाउनुपर्ने हो होइन हाम्रो सरकारले तपाईँले केही पनि दिएन है दिएको छैन अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई नेपालीहरूलाई होइन जो सहयोगी भावना भएको मान्छेहरू हुन्छ नि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब के भन्नु उहाँहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मैले त्यति हो हाम्रो सु शुभकामना भनौँ न तपाईँलाई विस छ है तपाईँको यो भिडियो हेरिसकेपछि सरकार होस् होइन नर्मल मान्छेहरूकोबाट फ्रन्ट आएको खण्डमा तपाईँको चाँडोभन्दा चाँडो हजुरको यो राइट साइडतिर आएको देब्रेपट्टिको होइन यो तपाईँको घाँटी बाँगेको छ त्यो चाहिँ निको होस् है बुवा हुन्छ